Dobar dan. Doprinos Komunističke partije Jugoslavije borbi protiv fašizma bio je nemjerljiv. Ali postoji i druga strana medalje. O njoj govori Olje Čurić u uvodnom prilogu. Tako da nisam znao ništa za sebe kad sam gledao te ljude kakvi si šta se od njih uradio i kako su radili. To su bili u ono snijeg zatrpano, pa pašta duhla, pa nekom se vidi ruka, nekom se vidi noga, pašta duhla. Tu nemaše, nemaše ja, ja garantujem jednoga, nemaše da ubijen metko. Pas je groblje, po zlu najčuveniji zločin komunista u Crnoj Gori. Dotadašnje komšije na badnji dan 42. godine kod Kolašina zvjerski su nakazile 240 mještana. Ruke i noge su im polomljene, zubi vađene kliještima i još dok su bili živi, lobanje su im smrskane drvenim maljevima. Nad tijelima komunisti su razapeli lešinu psa na krst i napisali ovo je pas je groblje. Njihova jedina greška bila je što nisu prihvatili komunizam. Komunisti su ostavili traga i u brojnim jamama u koje su basali žrtve. Najpoznatije su jama u selu Griže kod Berana, Šahotička jama kod Bijelog polja, Šavnička jama, jama kod rijeke Crnojevića, Kotorska jama kod Nikšića. Ovdje su ubačeni u jamu moj djeda, dva strica i strina. Ne znam tačno da li 17. ili 18. februara 1942. godine. A prije toga dva dana poginuo je moj otac i majka ubijeni su u kući na spavanje. Oni su ovdje dovedeni iz sela Laća kod Danilov grada. Od 1937. na čelu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije je Josip Broz Tito. Tada nastavlja da primjenjuje oprobani staljinistički metod, likvidirati sve strane i potencijalne neprijatelje počev od onih u svojoj blizini, što je uskoro počelo da se sprovodi u dijelo, najprije u Srbiji, a zatim i u ostalim dijelovima Jugoslavije. Prvo na udaru je Užice. Bogate i ugledne građane komunisti hapse istrijeljaju iznad kasarne u Krčagovu. Jedan od glavnih egzekutora, Vladan Mičić, svjedočio je da su ubili preko 400 osoba. Neke sam ubio i maljevima. Stravičnu sliku komunisti su ostavili i u Čačku. U podrumima katastarske uprave i Sokolskog doma pronađeni su leševi bez glave, ljudske oči i prosut mozak. Masovna ubistva komunisti su nazvali drugom fazom revolucije. Slijedi takozvano lijevo skretanje u Crnoj Gori i Hercegovini ili sjeća srpskih knezova jer su ubijani najugledniji Srbi. Na osnovu Titovih naređenja komunistički preki sudovi slali su ljude u smrt po kratkom postupku i bez prava žalbe. U prve velike zločine komunista u Hercegovini spada ubistvo troje kaluđera u manastiru Sofiru duži 23. decembra 1941. Bili su to stari ruski kaludjeri. Komunisti su ih natjerali da sami sebi iskopaju raku, svi svirepo ih likvidirali hladnim oružjem i potom opustošili manastir. U zločinima je prednjačio i prvi udarni bataljon. Pod neposrednom komandom Save Kovačevića i Petra Drapšina 27. februara na Radačkom brijegu strijeljaju 21. seljaka. Poslije užasno surovog nastupa i strijeljanja pred velikim narodnim zborom, partizani su oko ubijenih zaigrali kolo. U drugom svjetskom ratu komunisti su ubili 66 hercegovačkih franjevaca u Mostaru, Širokom Brijegu, Ljubuškom, Čapljeni, Međugorju Čitluku. Komunisti su u vrijeme oslobađanja Beograda strijeljali između 13.000 i 30.000 ljudi. Major Ozne Milan Trešnjić svjedočio da je u kvartu kojim je komandovao ubijeno 800 civila, a Beograd je imao 16 kvartova. Srbe je Brozova udba trpala u kamione i Marice odvozila izvan grada i tamo obijala ispred velikih grobnica koje bi sami uhopšenici iskopali. Kada su otkrivena dokumenta dokumenta OZNE u Zagrebu, ispostavilo se da su komunisti više ljudi ubili u jednom beogradskom kvartu nego u cijeloj hrvatskoj prijestonici. Kad smo došli gore, stao sam ja, vidim tamo na jedno od 20 koraka, stoji, ali nije bilo prije bio golet, nije bilo nikakvog drveća, ništa, ni šipražja, ništa, to je bilo golo, onako kamenjar. Tamo stoji Drago Rafa iz desne strane i Živko Vić s leve strane drže peštolju, na jedan metan razmaka. Ja sam mislio, to nije valjda, ali vidio me, ovi vojnici dojdeše, počeše vući ove jadnike iz autobusa i onda su i vukli do one rupe. I stali su u redu, kako su kojega ubili, tako su vlasili u rupu, drugog su dovukli. I sve u potljak, ovako su i potrebuške vukli tamo. Svaki ispod pazuha ga je uzao vukoga potreboška i nad rupom ga je tamo stavio. Ovi su pucali, na izmjence su pucali. Sudbinu prestonice doživjeli su i svi drugi gradovi u Srbiji. U Nišu zloglasni koncentracioni logor na Bubnju, selo Krupac kod Aleksinca, u Kragujevcu na Metinom brdu, u Kruševcu, Valjevu, Leskovcu, Jagodini, Zaječaru, Novom Sadu, u Rajnoj šumi, logor kraj manastira Visoki Dečani na Kosmetu. O zločinima komunista počelo je da se govori kada je pao Berlinski zid 89. Hrvatska je prva raspisala potjernicu za Simon Dubajićem, nekadašnjim titovim majorom koga terete za ubistvo 13.000 ratnih zarobljenika na Kočevskom rogu. Kraj rata komunisti su ubili hrvatske vojnike i civile na Blajburškom polju u operaciji povlačenja. U Srbiji pitanje zločina komunizma nikad nije došlo na dnevni red, iako su komunisti najveće čistke pravili upravo u njoj. E, dobar dan još jednom. Gost emisije je novinar, publicista, pisac, možda najpoznatiji kao pisac e, biografije Josipa Broza Tita, gospodin Peru Simić. Dobar dan. Dobar dan. Evo da bi shvatili ovo sve što se dešavalo, što smo godali ovih nekoliko minuta, možda je najbolje da se vratimo u 30. godine e, kada se iza kulise tog osnivanja e, Komunističke partije Jugoslavije dešavala istovremeno i borba za sam vrh Komunističke partije Jugoslavije. E, čuli smo da je Tito likvidirao bukvalno najbliže saradnike. Šta se to dešavalo? Pa Tito je došao u Mosku početkom 35. godine, praktično neposredno posle toga počela je ta najžešća kampana stanjiških pogroma u Sovjetskom savezu. E, mrak će progutati njegovog prethodnika, tadašnjeg generalnog sektara Komunističke partije Jugoslavije, Josipa Čižinskog, rođenog inače u Sarajevu, češkog porijekla. I Tito će biti u prilici, zato što je radio aparatu Kominterne, da se izjašnjava o sumnjivim jugoslovenskim komunistima i prve njegove karakteristike koje o njima piše mogle bi se shvatiti kao neka vrsta preventivnog vođenja računa o sebi. On tu ne otvara do kraja šta zaista do kraja o nekome misli, jer ne zna šta oni o njemu znaju i zbog čega ga sumnjiče. Vodi računa malo o sebi, pa možda negde malo i o njima. Ali kako vrijeme prolazi, kako ta gusta moskovska magla guta ljude, prosječno hiljadu ljudi dnevno je nestajalo u sovjetskim e, logorima i pogromima 37. 38. godine, to nije procena nego je egzaktan podatak, možemo o njemu kasnije razgovarati, kako vrijeme prolazi, kako se kampanja zahuktava, Titova mišljenja o njegovim partijskim drugovima sve su negativnija, a ono što je najindikativnije jeste da Tito i kroz to vidi mogućnost da se predstavi tim represivnim organima sovjetskog sistema kao veliki njihov mogući oslonac, jer on recimo pita samog sebe u tim karakteristikama, kaže šta još o njemu znam? Pa kaže, zna da bira kadrove, to sam vidio po sebi ali kaže ne zna da ih upotrebljava jer kaže on ima previše povjerenja u ljude. A što to znači, oprostite, e, znači li da je Tito u tom trenutku bio malo niže e, e, pa-, u, u, u toj hjerarhiji komunističke pa partije Jugoslavije? Objektivno, Tito je bio u drugom ešalonu komunističke partije Jugoslavije. E, iznad njega su bili mnogo obrazovani i zaslužni jugoslovenski komunisti, osnivači Komunističke partije Jugoslavije, Sima Marković, Kostan Ovaković, Vladimir Ćopić, e, Jovan Mališić, Jovan Mališić, sam taj Čižinski koji je u svojoj biografiji imao podatak da je bio generalni sekretar Svetske komunističke omladinske internacionale, govori o tome da su to bili mnogo zaslužniji ljudi u nomenklaturi Komunističke partije Jugoslavije od Tita koji je u svojoj biografiji imao samo taj podatak da je bio pa pet godina na robi, na tom čuvenom bombaškom procesu i ništa više. Zaslužniji su za što bi se reklo, propagandu komunističke ideologije od njega. Zauzimali su važnija mesta u partijskoj hijerarhiji, ne samo komunističke partije Jugoslavije, nego i kominterne. Tako da u Titu se sve više javlja ambicija, pogotovo kad je otišao njegov prethodnik, da on dođe na njegovo mjesto i ono što možda najkarakterističnije iz tog perioda Titovog života jeste činjenica da da su i drugi jugoslovenski komunisti bili u poziciji da jedni od drugima govore pred tim organima kominterne i NKVD-a, ali ono što je jako važno jeste da niko od njih na osnovu toga nije mogao da sačuva čak ni živu glavu, jer su svi pobijeni u Sovjetskom savjezu, a Tito ne samo što je sačuvao glavu, mhm. nego je i ulovio svoju zlatnu ribicu i postao, postao zahvaljujući tome generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i na kraju, ispunjavajući sve uslove koje mu je Moskva postavljala, da bi ga definitivno imenovala za prvog staljinistu Jugoslaviji, jer Komunistička partija Jugoslavije zapravo nije bila partija, nego sekcija, filijala Kominterne i Kominterna je imala neprekosnojeno pravo da smenjuje sve i imenuje sve vodeće ličnosti u svim svojim sekcijama, pa i kapeju. Jedan od posljednjih uslova je bio da Tito sve one jugoslovenske komuniste o kojima je pisao negativne karakteristike i doprinosio njihovom tragičnom kraju na taj način, sve više i sumničeći, a oni su već bili osumnjičeni, a tad je sumnja bila dovoljna za likvidaciju. Takva su vremena bila u Sovjetskom savezu. Sve ih je isključio iz Komunističke partije Jugoslavije i ja sam našao u arhivi komentarne u Moskvi, odlazeći tamo osam puta od 1990. do 2000. do 2008. godine, našao imena 12 najistaknutijih jugoslovenskih komunista koji su bili živi kada ih je Tito marta 1939. godine isključio iz Komunističke partije Jugoslavije, a streljani su samo mesec dana kasnije, dakle kad je u Moskvu stigla vest da ih je sobstvena partija isključila iz partije i proglasila neprijateljima. Rusi su na taj način taj... Dobro, tada je Tito već bio izabran na čelu generalnog sekretara. Nije još uvek. Ne još uvek. Tito je bio na sistemu uslovljavanja. Mhm. Jedan od posljednjih uslova jeste da rašisti sa onima koji su likvidirani. Jer su sovjetski, taj, taj cinični sovjetski režim staljinistički je hteo da kao prividno ima čiste ruke. Pa su partije preuzimale odgovornost za likvidacije ljudi koje su nkvd oci pobili kažu, Sovjetskom savjezu. Ako sovjeti kažu, ajde vi raščistite te odnose, to a priori e, nije značilo pobiti te ljude. Ne, naravno ne pobiti ljude, ali je tad bila sasvim dovoljna sumnja i utoliko su te rečenice iz titovi karakteristika o njima, gde on izražava sumnju. Recimo, 38. godine on piše karakteristiku u jednoj od najistaknutijih ličnosti Komunističke partije Jugoslavije, jednom od njenih osnivača i po mom mišljenju najobrazovanijem jugoslovenskog komunistu između prvog i drugog svjetskog rata, profesoru Beogradskog universiteta Sivi Markoviću. Njegove rečenice su brutalne. Kaže, ja sam od početka sumnjao u njega. To je bilo sasvim dovoljno da ostane bez glave. Apsolutno sasvim dovoljno. A baš kao što ga je Tito i on je na tom spisku. Isključeni marta 39. ubijenih aprila 39. godine. Tako da Titovo učešće u tragedijama svojih partijskih drugova je bivalo sve veće i on se zapravo na tome dokazao šta je bio generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije u to vreme. To je bio najveći staljinista. To je bio osnovni kriterijum ko će postati generalni sekretar komunističke partije i svake druge članice komunistera. Ali dobro, e, imamo li e, neke bar približne podatke o tome koliko je ljudi u tom periodu e, stasavanja komunističke partije Jugoslavije uopšte ubijeno? Postoji podatak koji se potvrdio kao istorijski tačan, Meni ga je izgovorio jedan od vodećih sovjetskih historičara već 90. godine u prvom susretu u Moskvi. On je radio u institutu marksizma-leninizma Centralnog komiteta Komunistička partije Sovjetskog saveza, još uvijek je bila i Komunistička partija i Sovjetski savez, istina, klecali kolenima, ali su još bili na nogama. On mi je izgovorio podatak u njegovom kabinetu, potvrdio onaj koji smo mi imali već ranije na osnovu procena koje su pravljene. Da je u E, čistkama stradalo oko 800 jugoslovenskih komunista. S tim što je on meni rekao, i ja sam to posle u istraživanjima potvrdio taj njegov podatak, da je među njima bilo 100 visoke funkcionera Komunističke partije Jugoslavije. 90% njih je stradao baš tad kad je Tito bio u Moskvi od 35. 6. do 40. godine. Naravno, nije Tito svakome od njih iznosio mišljenja i doprinosio njihovim. Dobro, neko je bio nečiji saradnik, pa je po defaultu morao... Ali o vodećim jugoslovenskim komunistima jeste. Ali činjenica da je i obične članove Komunističke partije Jugoslavije koji su streljani u Sovjetskom savezu isključio iz partije Marta 39. godine, zapravo govori o tome da je također stavio tačku na njihovu tragediju. Opravdao je njihove likvidacije time što ih je posmrtno proglasio neprijateljima i isključio iz partije i oprao ruke sovjetskih dželata. Mhm, a da li to znači da je već u startu Komunistička partija e, na neki način temelje gradila na zločinu? Pa to prosto nije biografski podatak o bilo kojoj možda, možda ima i takvih, ja ne bih hteo na taj način Ja ne bih hteo na taj način prosto da prosuđujemo o ličnostima i o jednom teškom vremenu. To nije biografski podatak o pojedinoj lično, pojedinim ličnostima, nego o samo ideologiji. Mhm. Pa Ideologija ja po svojoj prirodi zaverenička. Ideologiju se pitan. Nije slučajno da Tito citira, najčešće citira, najomiljeniji njegov citat iz svih sabranih dela Vladimira Iljiča Lenjina, vođe bolševika, jeste onaj pasus u kome Lenjin kaže da je osnovna uloga i zadata komunista, on kaže bolševika, jer to je pra pranaziv komunista, odatle su potekli iz te ideologije svi komunisti sveta, kaže da je osnovni zadatak da osete kad je pravi trenutak da uzmu vlast, da iskoriste sva sredstva da do nje dođu i da po svaku cenu je očuvaju. Eto, to govori o prirodi te zavereničke ideologije, a drugo su sve, priča o jednakosti, brastvu, slobodi, humanizmu, to su prosto poštapalice, to je, što bi se reklo, droga za... Mhm. one koji u to veruju, ali suština je ideologije zaverenička. Mhm. Nijedna komunistička partija, kao što znate, nije došla na vlast regularnim mhm. izborima, demokratskim sredstvima, nego samo velikim metežima, građanskim ratovima, neredima, haosom. Dobro, ljudi ne priznaju demokratiju, da kao... Ne, ono, naprotiv, demokratija i regularna pravila političke utakmice su nešto što oni odbacuju kao najnazadnije, oni to proglašavaju najretrogradnijom takozvanom buržovskom demokratijom, a ma šta mislili, o svetu u kome živimo i ovom današnjem, a kamo li onom jučerašnjem, to je ipak najsavršeniji oblik vladavine u sve svoje nedostatke, jeste demokrati. Mhm, dobro, ima mnogo protivnika toga. E, idemo dalje. E, kada je Tito zaseo na čelo e, Komunističke partije Jugoslavije, rad se približavao. Zanima me, šta kažu podaci, šta kažu ta prepiska sa Moskvom, Kako je komunistička partija Jugoslavia gledala na e, dolazak Njemaca, na ovo što se dešavalo e, i Italije, ne samo Njemačke, e, na ove prostore i na preteče okupacije zemlje? Vrh komunističke partije Jugoslavije, oličen u samom Titu i njegovim najbližim saradnicima, već je 40. godine imao jasnu predstavu šta će raditi ako dođe do Jugoslavije fašističke invazije na Jugoslaviju. To najbolje pokazuju e, diskusija na petoj zemaljskoj konferenciji održane u oktobra 40. godine u Zagrebu, na kojoj se Tito definitivno kruniše za komunističkog mhm. kralja Jugoslavije. Na toj konferenciji jedan delegat, mislim da se zvao Amulić, iz Splita, jer je Dalmacija prva na udaru, postoja pitanje šta ćemo raditi ako nas napadnu fašisti. Fašisti su italijani odmah. Oni su već tu. Odgovara, umjesto Tita odgovara Kardelj, naravno, izražavajući ono što Tito o tim stvarima uvek se daje usaglašen odgovor. Što i Tito misli? Kardelj odgovara na to, kaže, mi ćemo gledati da oborimo vladu. Ako hladnom logikom analizirate tu njegovu rečenicu, a ja je bukvalno citiram, ne prepričavam je, naučio sam je na pamet, morao sam da bi razumeo Svaka analiza te rečenice pokazuje da ćemo mi zapravo povećati haos Jugoslavije ako na nju napadne Mussolini. Svatio je i taj Amulić da je odgovor suštini takav, pa je došao do logičnog zaključka i postavio je drugo pitanje. Kaže, a šta? Kaže, ako neprijatelj iskoristi taj metež koji ćemo mi napraviti obaravići vladu, pa kaže, osvoji zemlju. I sad opet Kardelj odgovara, opet na istom fonu, pa kaže mi ćemo braniti zemlju ako odbrana bude napredna, a napadat ćemo buržoaziju što se nedovoljno bori za Jugoslaviju. Dakle, kako god okrenete i obrnete, mi ćemo i dalje povećavati haos u Jugoslaviji. Zašto? Pa zato što jedino u tom velikom haosu mi možemo doći na vlast. I nije slučajno. Komunistička partija Jugoslavije, antifašizam, pretvorila u svoju privatnu istoriju. Antifašizam, ispisan od 1941. do 1945. godine, je biografski podatak o većini radnika i seljaka ove zemlje koji su bili u partizanskim redovima, a nisu bili članovi partije. Oni su se borili iz drugih ideala. Mhm. iz ideala da odbrane svoju zemlju i da odbrane parče zemlje na kojoj žive, da odbrane svoju familiju, svoju rodbinu, svoju naciju, svoju državu. Mhm. A partija će, dolazeći na vlast, to pretvarati u svoju ličnu istoriju, privatnu istoriju. Znači Dovoljno je da vam navedem samo jedan podatak. Mhm. Divizija koja je sačekala Sovjete, a Titov režim je ma šta mi mislili, uspostavljena sovjetskim tenkovima. 1944. godine sovjetskom. Ja to nazivam, neki moji ruski prijatelji, malo vrte glavom. Ipak invazijom. Ako je Sovjetski savez iskrcao da bi Tita instalirao u Beogradu na vlast, na Srbiju, 414.000 vojnika, a Tito tada nije imao više od 200-220.000 vojnika taj odnos govori o tome da se ipak radilo o invaziji. E, dakle, Titova divizija koja je sačekala Sovjete na Dunavu, na Đerdapu, kad su dolazili u invaziju na Srbiju, našao sam podatak u arhivi Komunističke partije Jugoslavije da ni svaki drugi borac te divizije, četire nije bio član Komunističke partije Jugoslavije. Eto, to govori koliko je antifašizam u Jugoslaviji imao nepartijski karakter, mnogo širi, patriotski, rodoljubiviji, a ne isključivo komunistički. Da li je taj drugi rat eh, iskorišćen kao klasična borba za vlast eh, komunističke partije uz tu eh, borbu komunističke U stvari, šta je bilo eh, više u prvom planu komunističkoj partije Jugoslavije? Borba protiv fašizma, nacista ili ta borba za vlast? Apsolutno, dolazak na vlast. To nema nikakve dileme. To svaka objektivna analiza ko hoće da se suočava sa činjenicom. Postoje hiljade dokaza koje pokazuju. Recimo, na to istoj petoj zemaljskoj konferenciji oni daju direktive, traže od Jugoslovenskog rukovodstva ondašnje kraljevne Jugoslavije da pušta seljake regrute iz vojske za vrijeme poljoprivrednih radova. Rad samo što nije počeo. Šta je ideja? Pa ideja je da se ta zemlja što slabije odbrani. Jer što se ona slabije brani, veće su naše šanse da mi u njoj dođemo na vlast. Mhm. Traži da se traži Komunistička partija Jugoslavije u rezoluciji usvojenoj na petoj zemaljskoj konferenciji. Da se u toj vojsci komanduje na jezicima njenih naroda. Mhm. Dakle, da de facto se ukine hijerarhija vojske, vojska bez hijerarhije nije vojska, to je lovačko udruženje ili ne znam šta drugo. Bez subordinacije nema vojske, to je kičma. Svake oružane sile je subordinacija. Traži da se u vojsci e, regruti e, simpatizere Komunističke partije Jugoslavije bore za demokratiju. Kakva demokratija u vojsci? Demokratija ili bilo koji drugi politički vrednostni sistem se bori u građanskim uslovima, a ne u vojci. Vojska je po definiciji nepartijska. Dakle, već 1941. godine u prvim depešama Titu, koji Tito šalje u Moskvu, mislim da se radi o 17. da, bukvalno 17. augustu 1941. godine, šalje depešu koji završava rečenicom koja sve govori ako hoćemo da se suočavamo sa činjenicama. Zvjerstva okupatora povećavaju učinjenicu šanse za ustanak. Mm Može li se iz toga, a mislim da se može, izvesti zaključan. A dobro, Za one koji ulaze u rat sa glavnim ciljom da osvoje vlast. jasno. Ako je Nemac, a još Nemac nije proglasio dva mjeseca kasnije, u -hmm. oktobri 41. će u Srbiji proglasiti čuvenu odmazdu 100 Nem Srba za jednog nemačkog ubijenog vojnika, 50 mhm. eh, za jednog ranjenog. A ako je Nemac već pokazao represivne svoje mogućnosti i remanšističke za gubitak e, u Prvom svjetskom ratu od srpske vojske, sve svoje namere, onda šta je značilo da odmazde povećavaju šanse za širenje mhm. ustanka? Nego to što će opravdati i kasniju taktiku e, vrha Komunističke partije Jugoslavije. Ne bih hteo sad celu Komunističku partiju Jugoslavije da dovedem na taj mhm. način pod znak pitanja, ali vrh apsolutno da. Nije li onda pravljenje odmazda, e, ovaj, e, pravljenje diverzija pod cenu odmazda u kojima Nemci primenjuju svoju, kao jedan pragmatičan narod, svoju odredbu o 100 za jednoga ubijenog, 50 za jednoga ranjenog, nije li to jedan makijavelizam koji zapravo govori da bukvalno po svaku cenu, pa i po cenu biološkog desetkovanja sobstvenog naroda, mi izazivamo diverzije kad one nemaju nikakav efekt na mhm. rušenje mhm. potencijala okupatora, ali imaju E, pozitivno dejstvo time što omasovljuju našu vojsku jer narod beži iz Begove. Ali gledajte, e, bežeće od odmasta. Jasno, ali postoje ljudi koji su i danas živi, koji su bili u tom ratu, koji su se borili, koji su bili partizanima e, i koji su bili u KPU, koji će reći da je to bila borba protiv fašizma i da ništa od ovoga o čemu vi pričate nije istina. Ne, apsolutno ja mogu ako se neko može A ja mislim da je dužnost čoveka prosto da bude otvoren prema činjenicama. Mhm. To je, po mom mišljenju, smisao našeg boravka na ovom svetu, da budemo otvoreni prema činjenicama, da bi mogli prevazilaziti traume iz prošlosti i ostavljati svojim potomcima istorijsko iskustvo koje će ih ipak omogućiti im da ne ponavljaju greške svojih prethodnika. Mhm. Dakle, ako smo otvoreni za činjenice, onda molim vas, šta znači rečenica? izgovorena u naredbi koju Tito šalje svojim komandantima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori početkom 1942. godine da izbjegavaju borbu sa Ustašama, bukvalno citiram, odnosno da, navod, svu oštricu svoga oružja moraju okomiti na likvidiranje četničkih snaga. Mhm. Šta je to nego širenje građanskog rata? Za koju je komunistička historiografija otkrivila samočetnik? Mhm, Molim za jedan tako veliki, krupan građanski mhm. rat koji će progutati tri četvrtine ukupnih žrtava u drugom svjetskom ratu pašće u građanskom ratu, a ne u borbi protiv okupatora. Bilo je potrebno ipak bar dvoje. Ne može biti jedan sam. Mhm. Dobro, možda je ovdje star bio obračun sa e, onom vladom E, kralja sa e, tom ideologijom i demokratijom koja je bila e, prije rata uspostavljena. Ali šta je posljedica toga? Šta je posljedica mhm. toga? Nisu slučajno Nemci šlali depeše kad je Tito pregovarao preko svojih najbližih saradnika o primirju marta 1943. godine sa nemačkim izaslanicima u Sarajevu i u Zagrebu a Titove interese su zastupali član politbiroa Milovan Đilas, komadant prve proletarske, dakle udarne, najelitnije jedinice Koča Popović i Titov najbolji obještajac ovaj, Vladimir Velebit. Kad su Nemci, prateći te pregovore i slušajući Titove pregovarače koji kažu da su oni spremni da se u slučaju iskrcavanja zapadnih saveznika na Jadran bore protiv zapadnih saveznika, Pa šta je to nego da ćemo učiniti zaista sve? Izneveriti čak i svoje zapadne saveznike u borbi protiv fašizma. Zašto? Mi došli na vlast jer iskrcavanje zapadnih saveznika možda bi povećalo šanse dolaska Draže Mihajlovića na vlast. U tim pregovorima ide se dotle da Nemci, to njihove depeše koje šalju u Berlin, pokazuju. Ide se dotle da Nemci kažu da njima odgovara i nisu li oni slučajno posticali, nego namrno, posticali te animozitete i mržnju između Četnika i Partizana, jer je to zapravo njima odgovaralo. Šta znači podatak da Titovi pregovarači nude Nemcima u Zagrebu i komandi 717. Nemačke divizije koja se tada nalazila u Sarajevo nude sporazum u kojima neće biti sukobljavanja Nemaca i Partizana, nego će Partizani svu svoju snagu iskoristiti za obračun sa Četnicima, nudeći čak i opciju. I Tito će tu opciju iskoristiti jer će poslati naredbu glavnom štabu Hrvatske, da se zaustave diverzije na pruzi Beograd-Zagreb. Mhm. Evo, zadržimo pažu na tom podatku. Uh Šta znači obustavljanje diverzija sa naredbom da se obustave diverzije? I to je trajala naredba i na snazi nekoliko meseci. Na pruzi Beograd-Zagreb. Tom prugom Nemci šalju svoje vojnike na istočni front. I fenomenalno im odgovara. Tom prugom oni izlače e, iz rumunskih nalazišta naftu i snabdevaju svoje jedinice na zapadnom frontu. Ali zašto to odgovara i Ustašama? A odgovara. Zašto? Zato što se pored pruge nalazi Jasenovac. Znači, neće ih uznemiravati. To je jedan od najtežih biografskih podataka o komunističkom rukovodstvu u drugom svjetskom ratu. On govori na šta je sve taj sami vrh komunističke partije Jugoslavije. Opet fokusiram na sam vrh, ne optužujući obične članove partije koje o tome ništa nisu znali. Niti borce koji također ni danas to možda ne znaju, mnogi od njih. Na što je sve bio spreman samo da bi došao na vlast? Mhm. Na sve bukvalno. Dobro. Zaista sve. Dobro. Evo imamo ove izjave koje su sad, e, ja bih volio samo da potrebimo da li je to, e, koliko je istine u njima. E, Krcun u oslobođenom Beogradu kaže premnogo vas je ostalo u životu, ali još imamo vremena da tu grešku ispravimo. Tito, mi sa Srbiji moramo ponašati kao u zemlji koju smo učinili okupirali. Milovan Đilas u prvoj izjavi za oslobođenog Beograda kaže Srbija nema čemu da se nada, za nju neće biti milosti. Pa vrh Komunističke partije Jugoslavije je bio veoma nezadovoljan kako se Srbija ponašala od kraja 1941. godine pa do 1944. Mhm. godine. Ja mislim da je to jedno razačarenje koje takođe govori o tome koliko je ideja komunističkog rukovodstva Jugoslavije bila strana tom običnom čoveku i koliko nije uvažavala realnost. Ako je Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila ajde milion, a zvanično je milion 207 hiljada i ne znam koliko stanovnika, samo 20 godina pre izbijanja drugog svjetskog rata. Ako praktično u Srbiji nije bilo kuće koja nije izgubila nekog svoga u Prvom svjetskom ratu, šta je značilo u toj zemlji u uslovima Nemačke odmazde 100 za jednoga, 50 za jednog ranjenog, šta je značilo izazivati diverzije, nego još više urušavati biološku masu jedne potpuno osakaćene nacije. Dobro, ali u tome su učestvovali Srbije. Naravno, pa ne, nije to komunistička ideologija nije nacionalna, pogotovo ne kod Srba komunista, za razliku od drugih koji su imali nacionalnu svest. Tako da su da je vrh Komunističke partije Jugoslavije bio zaista vrlo nezadovoljan kako se omasovljio njihov pokret u Srbiji, koji je praktično bio potpuno umiren. A šta kažu dokumenti? Koliko je 44. godine bilo u Srbiji, recimo? Koliko pa je Srba bilo za KP? Centralnoj Srbiji od od Beograda do juga Srbije ukupno 42. godine ima 780, 43. 890 partizana. Nema više. To je podatak koji šef e, komunističke partije Jugoslavije u Srbiji šalje Titovom centralnom komitetu. Dakle, to je jedan potpuno egzaktan podatak. To nije stvar procene. Mhm. I sada se po oslobođenju trebalo obračunati sa takvim e, svotanjem E, komunizma u Srbiji? Postoji neki britanski podatak obaveštajni koji kaže 44. godine neposredno pred iskrcavanje Sovjetskog saveza u invaziju na Srbiju, da 90% stanovništva u Srbiji je negde ipak građanski opredeljeno, a samo 10% podržava Tita. Verovatno su oni znali za te podatke, A znali su da se ne mogu u Jugoslaviji ustoličiti ako se ne krunišu ipak u najvećoj Jugoslovenskoj republici i među najvećim, u, pripadnicima najvećeg Jugoslovenskog naroda, Srbima. I od tuda je to njihovo razočarenje bilo da je Srbija malo dala za njih i, te prve represalije imaju karakter osvete. Kao što recimo mobilizacija za Sremski front, gdje su deca, bukvalno, iz srednjih škola, bez ikakve obuke, ruke izvlačena na ratište, na otvoreno ratište, u Sremsku ravnicu, ni manje ni više, nego najprekaljenijim nemačkim jedinicama koje su četiri godine pre toga harale po Balkanu pripadnicima grupe Armija E. Šta je to značilo? Nego također neku vrstu, bar kod nekoga je to bilo osveta. I nije slučajno da je toliko desetina hiljada ljudi stradalo na tom Sremskom frontu, a da je Tito odbio ponudu Staljina da se i Sovjeti uključe u slamanje otpora Nemaca na Sremskom frontu zato što hoće da se pokaže da je i on veliki vojskođa. Ne interesuje ga previše cena kojom će to platiti omladina i srpska i makedonska i albanska koja je također bila mobilisana i odvedena na Sremski front. Nije to prosto odnos e, ideolo e, nacije, nego ideologija čija je priroda takva da ona je spremna da plati svaku cenu da ostvari svoj cilj. Sad ćemo malo e, o ideologiji nakon priloga koji govori o tome kako se komunistička partija Jugoslavia ponašala u tim prvim godinama nakon rata. Nakon drugog svjetskog rata kroz komunističke zatvore prošlo je 3,5 miliona građana, većina nevinih, a trećina maloljetnih. Jedan od većih posle zločina je bilo hapšenje i uništavanje takozvanih informbirovaca, srpskih komunističkih rukovodilaca koji su se izjasnili za rezoluciju informbiroa 48. godine. Sve pohapšene pristalice ulogorili su na Golom otoku. Razni nacionalistički elementi, usteke, četnici, bilogledosti, povezani sa ostacima najreakcionarnih grupa, i crkvenih krugova raspiraju nacionalizam i šovinizam Je vode stvarno borbu protiv, otvorenu borbu protiv socijalističkih društvenih odnosa i izgledne socijalizma u našoj zemlji. Goli otok, najveća grobnica ljudskog dostojanstva, ostaće zabilježen u istoriji kao logor u koji se stizalo bez sudskog procesa, bez presude i određene dužine kazne. Prema nekim procenama na Golom otoku je bilo između 40 i 60 hiljada logoraša, od kojih je umrlo ili ubijeno između 5 i 15 hiljada. Kroz pakao logora punih 8 godina prolazio je i Andrija Koprivica. Prava, zdrava su me 48. izbacili iz toko kad su mi išćerali iz parti, iz skosa, nikad im nisu više stio da sam stio da cinkarim. Moja je sva krivica bila informirana. Što sam rekao, Boris Kidrić je pravio petogodišnji plan. Pa je tamo u petogodišnjom planu bilo kanal Dunatisa iz Kadarskog jezerom da se pregradi. Ja sam samo rekao, pa nije Skadarsko jezero pregradit, povući kanal. I to mi je sva krivica bila propagiran, nerealan petogodišnji parad. Na Goli otok su ljudi prevoženi brodom iz Bakra u koji je stizao teretni voz natovaren zatvorenicima vezanim u lance. U tom vozu bez voznog reda vezani ljudi nisu znali ni gdje idu ni šta će s njima biti. Kada bi se voz zaustavio, ljudima su skidani lanci i izbacivali su ih u mrak. Svaki novi logoraš dočekan je takozvanim toplim zecom. Prolazili su kroz kordon starih logoraša koji su ih tukli i to je bio uvod u golootočke muke, a bile su toliko teške, jer nijedna žena nakon izlaska iz logora nije mogla postati majka, iako su uglavnom bile mlade. Ovo niće nije bilo, ni od Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Jasenos, niće ovakvi zločin nije bilo ubijali su, ali ođer, što je to rekao, kad treba, kaže, ne treba onim savjetnicima, ne treba trebajte ubijati, a sve primjenjujte, sve primjenjujte da jedan drugoga jedu. Tako su i radi. Najgore to u moral su zadirali, u sve su zadirali, duboko, duboko u sve su i u moral su zadirali odnosno razaranje morala, razaranje moza. Goli otok činile su posebne dvije stvari. Primarni cilj bio je psihološko slamanje zarobljenika koji su nakon što bi zbog fizičkog i psihičkog maltretiranja, neizdrživih uslova života i teškog rada potpuno prihvatili svoju krivicu, uglavnom bili pušteni. Drugo, vlasti su stvorile takav sistem da su logoraše uglavnom premoćivali sami zatvorenici. Jedan od brojnih oblika mučenja ljudi u Golom otoku je bilo zimsko vađenje pjeska iz dubine mora, što je brojne ljude otjeralo u smrt ni sloboda za golotočke zatvorenike nije bila laka. Udbaši su im prije odlaska prijatelji u opraštenom govoru da se sa slobode brzo mogu vratiti nazad. Posljednji zatvorenik sa golog otoka izašao 1956. Zatvor funkcioniše sve do 1988. Thank još uvijek ne vjerujete da Duracell traje i do 8 puta duže nego vaše obične baterije? Uvjerite se sami. Mm -hmm dok obična baterija traje samo 25 minuta, Duracell sadrži efikasniju energiju koja traje i do 200 minuta. To je i do 8 puta duže. Duracell traje i do 8 puta duže. Isprobajte i Duracell Turbo s više snage i sindikatorom preostale energije. Jeste li spremni za Duracell izazov? Vrhunski kvalitet i prepoznatljiv ukus vaših omiljenih domaćih proizvoda. Vitalija Pavlaka i Milleram. Vitalnost za svaki dan. Imlek. Zvoru bacaj svoj stari telefon. Zamijeni ga za novčani bonus koji trošiš na minute, poruke i internet. Izaberi telefone iz Postpaid kolekcije. Recikliraj i profitiraj. Entel, Imate prijatelje. Tu su mi drugari. Tu mi se ostaje. Tu mi je dom. Tu sam čovjek. Svoj na svom. Nektar ponosni na svoje. Vrhunski kvalitet i prepoznatljiv ukus vaših omiljenih domaćih proizvoda. Vitalija Pavlaka i Milera. Vitalnost za svaki dan. Imlek. U domu Pašića. Za ova nađe. A za ruke. U, tako su nježne. To je zato što novi Feri Derma Protect najblaži od svih Feri deterđenata za suđe sa svojom jedinstvenom formulom efikasno otklanja masnoću, ali pomaže da ruke zadrže mekoću i vlažnost. Novi Feri Derma Protect pomaže da vaše ruke zadrže mekoću i vlažnost. E, dobro, e, gledali smo ovaj prilog. E, Goli otok je bio samo jedan od sistema na koji se vladalo u Jugoslaviji nakon rata. Da li je komunizam imao tu pretenziju da zamini religiju? Pa on u svojoj prirodi zapravo jeste neka vrsta religije. Ono što on promoviše kod običnog čoveka i traži od svakog svog člana partije jeste da bude partiji odaniji nego svojim roditeljima. <clears throat> Odaniji onima koji su mu podarili život. Šta je to? Koja je to vrsta ideologije ako nije religija? religija. I nije slučajno ta mržnja, komunizma prema religiji takva kakva jeste, jer je religija konkurent, se doživljava kao konkurent. A to znači, ako su oni imali tu pretenziju, e, to znači da bi e, ulogu Boga trebalo da igra Tito? Pa zapravo svaki komunistički lider, a svi su manje više uspjeli da vladaju doživotno. Šta je drugo nego pretvarao sebe u Mesiju? Recimo, možete da analizirate, ja sam u Titovom slučaju to analizirao, profil obrazovni, socijalni, statusni, intelektualni njegovih saradnika u prvim godinama vladavine i u poslednjima. Disproporcije prepašćujuće. Mhm. U korist? U korist prvih. Prvih. Mhm. U prvih godinama života Tito još uvek nosi nekakvu nadu da bi on nešto mogao da stvara, a ne samo da vlada. Mm -hmm. Kako vrijeme prolazi, on se sve više uživljava u ulogu vladaoca i svoju misiju vidi kao čoveka koji vlada. A kako se ponašaju ovi njegovi saradnici? Saradnici ga prate. Saradnici su uvek ogledalo šefa. Mm -hmm. Uvek. Kako Tito sve više postaje lider koji gleda i kroz sebe gleda svet oko sebe, mm -hmm. on je sam sebi mi cilj životni da projektuje sebe i svoju karijeru, tako su saradnici sve nižeg profila. Ja sam racimo našao karakteristiku ratnu jednog člana predsjedništva SFRJ u posljednjim godinama Titove vladavine, koji će kasnije čak biti predsjednik predsjedništva SFRJ u toj karakteristici koju mu je dao komesar njegove jedinice za vreme rata, stoji da je potpuno nesamostala, da ne može ništa samostalno da radi, prostim jezikom rečeno ne mogu mu se pomeriti ni ovce da čuva. Eto, takav profil je čoveka pred kraj Titove vladavine zaslužio da bude pored njega. Kao što je bio prvi partijski operativac u Savezu komunista Jugoslavije, čovek koji je u svojoj biografiji, a nemoguće je da Tito za to nije znao, imao podatak da je bio član Hitler Jugenda za vreme drugog svjetskog rata. Reč je naravno o Stanetu Dolacu. Dakle, ličnosti sve obskurnijih čak i biografskih podataka, a kamoli svojih kreativnih potencijala. U šta se ideologija pretvorila? Pretvorila se očuvanje partije i lika i dela jedne ličnosti. I kakva je bila razlika između Tita i Staljina u tom pogledu? I posle 1948. godine kad se Tito kao razišao sa Staljinom. Pa suštinski bila je kozmetičke, manje više prirode. Ostala je jedna partija, jedna ideologija, jedna istina koja je propisivana, a ne otkrivana, i jedan vođa. To je bio sistem u kome je funkcionisala i Titova Jugoslavija sve do posljednjih godina svog postojanja praktično, dok se nisu posvađali komunisti srpski i hrvatski, ko bolje mhm. ide tim Titovim putem, koji je zapravo put ka raspadu. Gde se nigde nije moglo stići. Mm -hmm. Tito ga je sam u to pretvorio. Pa posljednje godine Tito je vladavine su godine u kojima je Jugoslavija, kako je govorio hrvatski komunista Vladimir Bakarić, već federirala, mm -hmm. što znači ezopovski rečeno da je praktično rašafljena na šest država. Ekonomska situacija Jugoslavije je sve nepovoljnije. U posljednjih deset godina prepolovljena je produktivnost u Jugoslaviji. Svake godine, posljednjih deset godina Titove vladavine, Jugoslavija je trošila 8% nego što je stvarala. Saberite deset godina 8%, ona je potrošila svoju budućnost. Mhm. To je zapravo Tito Dobro, ali mnogi će vam sada reći, e, Tito već nije znao šta radi. Pa, ali znao je da vlada. Mhm. Možda i jeste istorijska odgovornost Titova što nije znao da kaže kad je dosta. U životu je uvek tako. Kad šta završiti, kad nešto drugo početi. Mm I ako čovjek promaši nekoliko puta ta iskušenja u životu, da odgovori na pravi način, da kaže kad mu je čega dosta i šta bi trebalo drugo da radi, onda bilans Dobro. ne može biti bolji nego što jeste bilans. Jasno, ali kako se tu uklapa Eh, njegova supruga Jovanka Broz. Eh, čitali smo mnogo toga o njoj, ali kakav je bio njen odnos? Eh, da li postoje pisma? Istraživali ste život Josipa Broza? Kakav je bio njen odnos prema njegovim najbližim saradnicima? Pa ona, nju su zapravo sklonili najbliži Titovi saradnici u posljednjih šest godina Titovog života. Taj proces je krenuo 73. i 74. godine. E, indikativna je jedna rečenica najbližeg Titovog saradnika na najužem partijskom rukovodstvu koje je raspravljao odnosu Tita i Jovanke Broš, što je mhm. također slika i te Jugoslavije i tog režima, vrlo zanimljiva, da se o privatnim odnosima raspravlja na najužem partijskom i državnom rukovodstvu. A tu rečenicu izgovara Edvard Kardelj koji se samo obazrivošću i ispunjavanjem Titovi želja održao na vlasti, da je imalo podigao glavu iznad vode kao što su drugi dizali i svi su bili potopljeni, bio bi i on potopljen. On kaže, bukvalno ga citiram, u jednoj od tih rasprava, 74. godine, mislim da je mart mesec, predsjedništvo SFRE i najviše partijsko rukovodstvo, kaže, Ranije je bilo dovoljno da okrenem telefon, naravno mhm. misli na Tito, i da kažem zdravo kako si. Kaže i da se istog dana nađemo i dogovorimo. A sad je, i tu je sad ključna misla, sad je, kaže, čitao proceduru da dođem do njega. A proceduru je napravila Jovanka. Mhm. Jovanka prosto je uvela neki red u kabinet, ko će kad ući, kad će se koja informacija ti tu dati, mhm. a oni bi htjeli da sklone tu barijeru, oni bi htjeli da oni odlučuju mhm. šta će se njemu dati, a šta će mu se mhm. skloniti kao informacija i praktično diktirati šta će on o čemu da misli. Tito nije bio neinteligentan čovjek da to nije mogo da osjeti. Ali je on između toga i svoje nezajažljive ambicije da do kraja života vlada odabra ovo drugo. I tako da istorijska odgovornost ne može da mimo iđe njega. Mhm. Dobro. Imate li ovaj podatak? E, našao sam negdje da je Aleksandar Anković 51. godine u 1. februara na Skupštini u Beogradu izjavio da je kroz zatvore SPRJ između 45. i 51. znači prve posljedatne godine prošlo 3 miliona i 700 hiljada uhapšenika a likvidirano 686.000. Pa ja nisam naišao na taj e, podatak u dokumentima, znam za taj Rankovićev govor, kao što znam i za jedan drugi njegov ekspoze u Saveznoj skupštini koji se odnosi na hapšenja za vreme informbirova, obračuna sa informbirovom, kad kao jugoslovenski režim odvaja se od Staljina i postaje tvorac demokrasov, mhm. takozvanog socijalizma. Tad je on izneo podatak da je 49% ukupno uhapšenih ljudi u Jugoslaviji bilo nevino. I to je rekao ni manje ni više nego u Saveznoj skupštini. I čak je išao do da i napravio statistiku po republikama. Od 41 do neke su čak imali i 56, 7 odsto nevino uhapšenih ljudi, dakle više od pola govori o tome koliko je bila panika. Mislite da su vodili računa u Jugoslaviji? Pa ako su toliko vodili računa u Jugoslaviji, što je nisu sačuvali? Nego o sebi. O svom opstanku na vlasti. I zbog toga je i došlo do sukoba između Tita i Staljina. Ja, neki se ježe na taj podatak, ali ja bi u nekoj drugoj prilici to zaštitava jednu širu elaboraciju. Mhm. Ja ga mogu elaborirati. Nije Tito rekao Stalinu ne, nego rekao Stalin Titu ne. Zato što je Tito poslao dve divizije u Albaniju, ne pitajući Stalin. Mm -hmm. Stalin je u njemu odmah video jednog samoživog čoveka, nesavitljivoga, i rekao je dosta. Poslao je Tito Kardelja i neke druge svoje saradnike da ubeđuju Staljina, da mi slušamo njih, da ćemo ih uvek slušati, ali gotovo je sudar ljudi istog karaktera i taj sukob bi bio neizbežan da se nije desio tad neke godine kasnije. Uvek je suko boko vlasti. Jasno. Dobro, imamo još i to pismo koje stvarno e, moramo spomenuti. To je pismo Patriarha Srpskog Gavrila e, iz 1949. godine gdje on dosta analitički E, govori o 250 porušenih crkava manastira, 550 pobijenih sveštenika, arhijereja i tako dalje. E, I govori o tom detalju da četiri godine nakon rata e, još uvijek nema tog odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kakav bi trebalo da bude, pa čak i u jednoj socijalističkoj zemlji. Koliko je važno ovo pismo? Pa ono posto podlači crtu ispod jednog vrlo e, kalkulanskog odnosa u početku kalkulanskog za vreme rata. Odnosa e, Komunističke partije Jugoslavije prema crkvi, poznati su primjeri da su neke partizanske jedinice imale popove, pa kad su mhm. nailazili kroz e, sela, recimo Srpska, onda je pop Vlada Zečević krstio Srpska srpsku decu, kad su najlazili kroz e, sela katolička, onda je neki drugi, mhm, e, mhm. mada je manje bilo sveštenika, neuporedio manje katoličke crkve u partizanima nego pripadnika e, pravoslavne crkve, tako da i pravoslavna crkva ima svoj deo odgovornosti za uspostavljanje, pa ima i ogromne žrtve i platila je najveće žrtve. Ali za žrtve, naravno, saučešće i podatak koji mora da se prizna i respektuje, ali i za greške. Napravili su neki njeni pripadnici velike greške u drugom svjetskom ratu, legalizujući jedan sistem o kome ipak nisu znali mnogo, a oni koji su znali njihova odgovornost je mnogo veća, a znali su jer su vidjeli na šta to liči u Sovjetskom savjezu. Mhm. Neposredno posle rata oni slave Svetog Savu, školsku slavu. Sve je to da što bi se reklo da se vlasi nesete. Samo da zasednu na vlasti da tim lažnim signalima pokažu jedno svoje u suštini drugačije lice. A kad se učvrste na vlasti, onda je obračun. Mhm, mhm. Svi koji podignu malo glavu i koji dovode u pitanje partiju su eliminisani. Ja citiram i podatak koji mnogima zvuči ovako ili onako, ali ga je zabeležio čovjek koji bi morao da to zna, Milovan Đilas je u svojim memoarima objavio, da Alojzije Stepinac, verovatno, nikad ne bi bio posle rata izveden na sud za ono što je radio u ratu i za kolaboraciju ove ili one vrste sa Pavelićem, da se posle rata nije suprostavio mhm, mhm. Titovoj ideji, da odvoji katoličku crkvu od Vatikana, a Titova ideja je bila motivisana željom da on zapravo bude nadbiskup katoličke crkve u Hrvatskoj, jer je znao da je u tom času, pa i u nekim kasnijim godinama, katolička crkva važniji faktor u Hrvatskoj od njegove katoličke partije. I sad ćemo se samo na kraju misli vratiti ono što smo govorili na početku. E, mnogi danas koji su bili u ratu, e, ljudi koji su E, nekako ostali u toj ideji e, bratstva jedinstva, koji su ostali u ideji, e, u idejama komunističke partije, humanizam i tako dalje, ti to doživljavaju na potpuno drugačiji način. Da li govore emocije, ili nešto drugo? Pa pre svega emocija, drugo, to je i neka vrsta ogledala jedne vrlo snažne, sistematske, više decenijske propagande koje smo svi bili podobni. Mhm. Neko ima snage da izađe iz te čaure, neko nema. Neko nema. Ja jedino do čega držim i na čemu plediram jeste da obične članove partije, obične partizane koji nisu vodili politiku, koju nisu znali, koji su također zloupotrebljavani i u ratu i posle ratu. Njima je govoreno da se bore za pravdu, a zapravo na kraju se ispostavilo da se bore za vlast svojih partijskih šefov, u kojoj će malo i oni participirati, ali ostaće neprikosnoveni njihovi partijski šefovi. Tako da... Dobro, i danas, e, i danas nosimo posljedice takvog jednog apsolutno, sistema? Apsolutno, to, to je e, ta propaganda koja je propagirala da je odnos prema partiji važniji od odnosa prema roditeljima, nije tako nevešta. Čini se da je nju, recimo, u ratnim godinama i neposledno posle rata vodi jedan vrlo inteligentni Milovan Đilas? Činjenica da je partija toliko i država ulagala u propagandu, deo Tita napravljen mit, već u jajcu. Meni je jedan vrlo visoki komunistički funkcioner, komesar divizije u drugom svjetskom ratu, govorio, svedočio pisme da je stigla direktiva posle drugog zasedanja Avnoja da više ne pevamo o našim narodnim herojima Slavišu Vajneri, Čiči, Marku Oreškoviću, Krnti i drugima, nego o Titu. A obrazloženje je vrlo zanimljivo. Lukavo je smišljeno u Titovom najbližem okruženju. Kaže, to nam zameraju Rusi. Mhm. Nego samo da pevamo o drugu Titu. Jasno, moramo da završavamo. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama. Hvala i vama što ste nas gledali. Do sljedeće nedelje. Doviđenja. Hvala. Igrajte se bojama. Otkrite sve nijanse casting krem glosa iz L'Oreala. Blistave boje koje možete uvijek ponovo isprobavati i uvijek bez amonijaka. Uživajte u ovoj neodolji.